Saudações amigos, irei mostrar aqui como desabilitar a função, a opção de seguidores do seu perfil do Facebook. O que acontece? Quando a pessoa te faz uma solicitação de amizade e você não atende, é, ela é direcionada para uma opção chamada de seguidores. É a base do Facebook é essa, a interação. Então quer que você interaja de qualquer maneira. Né? Assim, incentiva. Para você desabilitar aquela função de seguidores, geralmente fica aqui. Eu já desabilitei a minha. Fica aqui em amigos, seguidores ou seguindo. Veja que eu não possuo mais. Como é que eu faço? Venho aqui na roda dentada. Configurações. Seguidores. E aqui em configurações de seguidores, quem pode me seguir, você marque amigos. Você tem a opção de todos ou amigos. Marque apenas amigos, pois só os seus amigos irão te seguir. Já te seguem automaticamente, então não precisa daquela opção de seguidores. Pronto, é isso aí. Boa sorte e sucesso.